Արև ձեզ, պատկյացեք մենք ունենք մի հատ փոփոխական person, որը հղում է դեպի մի object, որի մեջ կա ինչ-որ ինվորմացյա մարդու մասին, ասենք թե name, Joe, age, ասենք թե sense, և մի հատ էլ ֆունկցիա եկեք ավելացնենք, print name, տպիր անունը, որը թող alert անի, այս մարդու անունը, ո-ո, բա հիմա ոնց ստանանք Joe ստեղից, Դե մի վարիանտը նա է, որ մենք կարող ենք այս փոփոխականի միջոցով անենք։ Ասենք կարող ենք անենք person.name, չէ՞, այսպես։ Հիմա ստերից մենք կարող ենք ուրեմն անենք person.printname եւ ահա ինքը ուրեմն alert կանի Joe, չէ՞։ Դա հա, ճիշտ է։ Okay բայց ստեղ կա մի հատ խնդիր։ Այս փոփոխականը կարող է փոխվել։ Պատկերացրեք մենք ունենք այսպեսի բան, մենք անում ենք let p, որը թող լինի person, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կոպիա ենք անում հասցեն այս օբջեկտի այս փոփոխականից դեպի այս փոփոխական։ Հիմա երկու փոփոխականն էլ հղում են այս նույն օբջեկտին, չէ՞, քանի որ երկուսն էլ ունեն նույն հասցեները։ Հիմա եկեք person-ի արժեքը փոխենք, դարձնենք 8։ Ինչու՞ չէ։ Կարող է sense բան լինի, չէ՞։ Հիմա եթե մենք p-ն, որը հիշում, եթե հիշում եք, հղվում է դեպի այս օբյեկտին։ p-ով մենք կանչենք print name, ինչ կլինի։ Դե եկեք նայենք ստեղ, ինքը օգտագործում է իր մեջ person, որը հիմա արդեն այլ հղում չի դեպի այս օբյեկտը, այլ 8 է։ Բնականաբար 8-ը չունի իրան կցած name, չէ՞։ Նենց որ չի աշխատի, սա չի ստացվի, այն չի, այսինքն մենք այդ Joe չենք ստանա չէ, մենք կստանանք undefined, որտեղ դες բան չկա, դադարք է դա։ Um, okay, այսինքն մենք պետք է ինչ-որ ավելի լավ մոտեցում, թե ինչպես կարելի է այս Joe անունը ստանալ։ Եկեք օգտագործենք sense մի բան, նայեք այստեղ, this։ This նշանակում է այս, okay։ This-ը ինչ է։ Ինքը հղում է դեպի այն օբջեկտին, որի մեջ ֆունկցիան աշխատում է։ Okay։ Նայեք ստեղ, եկեք մոռանանք այս այս դետալների մասին, նայեք ստեղ։ Երբ որ մենք անում ենք person.print name, չէ՞։ Dot նշանակում է այս ֆունկցիան կցած է person-ին, չէ՞։ Հետևաբար, եթե մենք այսպես կանչում ենք print name, այսինքն անում ենք այս object-ը person person get print name։ Սա նշանակում է, որ ես ուզում եմ աշխատացնեմ այս անունը այս object-ի մեջ, Հետևաբար այս ֆունկցիայի ներքին this-ը կլինի հենց սա, հենց այս օբջեկտը։ Այսինքն this-ը կլինի դա։ Հիմա, եթե մենք փոխենք հղումը, let p թող լինի person, եւ հիմա անենք p get print name, չէ՞։ Այս ժամանակ այս ֆունկցիան կունենա որպես իր this արժեքը սա։ Այսինքն նույնիսկ եթե մենք person-ը հիմա փոխենք դարձնենք, ասենք թե 9, սա կշարունակի աշխատել, նայեք ստեղ։ Նա աշխատեց, տվեց մեզ Joe։ Ինչու՞։ Որովհետև ուրեմն ստեղ p-ն հղված է դեպի այս օբյեկտին, չէ՞։ Հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք p.get.printName, print name-ի this-ը դառնում է այն օբյեկտը, որը հղված է p-ով, այսինքն այս օբյեկտը։ Հմ Okay, սա հետաքրքիր է։ Այն ինչ կարող ենք ստեղանենք։ Մենք նաև գիտենք, որ մենք կարող ենք ֆունկցիան ստեղծենք առանձին, function zoo, ասենք թե, որը թող alert անի this.name։ Հա։ Այո, ինչու՞ չէ։ Հիմա եկեք սա ջնջենք ստեղից։ Եվ հիմա անենք person.foo թող լինի zoo։ Հիմա եկեք անենք person.foo և աշխատացնենք։ Հիմա this-ը ինչ կլինի այս ֆունկցիայի, այս ֆունկցիայի դե նույն օրենքով։ Նայեք, այն պահին, երբ որ նա աշխատում է, այդ ժամանակ է որոշվում իր this-ը ինչ է։ Իսկ ստեղ այս կոդը, IS 12-րդ տողը, ինչ օբյեկտի մեջ է այս ֆունկցիան աշխատում։ Այս օբյեկտի այսինքն այս օբյեկտի, չէ՞։ Հետևաբար, այս foo-ի this-ը հիմա կլինի այս օբյեկտը, նենց որ հիմա եթե մենք աշխատացնենք, կստանանք Joe։ Էլի եմ ասում, ինչու, այո, մենք ստեղծեցինք function-ը լրիվ առանձին, ճիշտ եք ասում։ Բայց մենք նաև այդ ֆունկցիան դրեցինք person-ի մեջ, չէ՞, այսպես, որպես foo բանալիով։ Հետո մենք կանչեցինք այդ foo-ն, Հետևաբար իր this-ը այդ պահին որոշվեց, որ պետքա լինի այս օբյեկտը։ Այսինքն, առաջին օրենքը ինչ է, թե ինչպես պետքա որոշել this-ը ինչ է լինելու։ Երբ որ մենք կանչում ենք ինչ որ մի ֆունկցիա get-ով, այսինքն ինչ որ object get ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան հիմա կունենա որպես this an object-ը։ Այսինքն, այս ֆունկցիան կունենա որպես this s object-ը։ Okay։ Ա հիմա Մենք կարող ենք այս նույն ֆունկցիան, այս նույն ֆունկցիան, որտեղ ստեղծել ենք, Նաև կպցնենք լրիվ ուրիշ օբջեկտին, let person2 թող լինի եւս մի հատ ուրիշ օբջեկտ, որը ունի լրիվ ուրիշ անուն, Mike, լրիվ ուրիշ տարիք, ուրիշ տարիք, <laughs> գնանք, ահա, ահա, խնդրեմ, հիմա ստեղծեցինք լրիվ ուրիշ օբջեկտ, չէ, որը դրեցինք այս փոփոխականի մեջ, հիմա person2.foo մենք կարող ենք էլի դնենք զու, Եվ person.foo, ստեղ էլ կարող ենք տնենք zoo։ Այսին ինչ է ստացվում, որ հիմա այս ֆունկցիան արժեք է foo բանալիով և այս օբջեկտի մեջ, և այս օբջեկտի մեջ։ Հիմա հարց, եթե մենք հիմա կանչենք person.foo, այս this-ը ինչ կլինի։ Դե, ոգտագործում ենք նույն օրենքը, այս պոպողականը, որ օբջեկտին է հղում այս օբյեկտը ինչ է, հետևաբար իրա this-ը կլինի այս օբյեկտը եւ մենք հիմա կստանանք Joe, նայեք։ Joe, տեսակ։ Իսկ եթե մենք կանչենք person2.foo, հիմա էլի person2-ն որ օբյեկտին է հողում, այս օբյեկտին, չէ։ Հետևաբար foo-ի this-ը կլինի այդ օբյեկտը եւ մենք կստանանք Mike։ Խնդրեմ, Mike, okay։ Հիմա երևից ես մոտ նաև մի հատ հարց է ծագում, իսկ եթե մենք այս function-ը առանց կպցնելու որևէ օբյեկտի եւ աշխատացնելու այսպիսի get սինտաքսիկայով, ինչ կլինի իր this dot name-ը, եթե մենք ուղակի կանչենք զույին այսպես։ Եկեք սա հանենք։ Հիմա ինչ կլինի։ Ուրեմն բացատրեմ։ Երբ որ մենք ստեղծում ենք ֆուն եւ աշխատացնում ենք իրան առանց ոչ մի հատուկ ինչ որ օբյեկտին կցած, իր this-ը դառնում է global արժեքը, global object-ը, որը browser-ի մեջ կլինի window object-ը։ Հետևաբար, եթե բայց window object-ը անուն չունի, այնց որ մենք կստանանք, օ, ունի, Պաստորեն ունի, անունը result է, բայց այդ անունը կարող ենք փոխենք, ես չգիտեի որ ուներ։ Այդ JS fiddle-ն է ավելացրել ընդհանրում։ Մենք կարող ենք անենք այսպես window, որը այդ global object-ն է, .name, թող փոխենք, դարձնենք լրիվ ուրիշ բան։ Հոպար Հիմա, եթե մենք zoom կանչենք, իր ուրեմն this-ը կլինի այս window object-ը, Եվ ինքը կվերցնի այս window object-ի name-ը եւ մենք կստանանք հոպար, նայեք ստեղ։ Հոպար, տեսնում եք, չէ՞։ Բաժում է JS fiddle-ը, բայց window-ի անունը դրել է result, դրա համար եթե եթե մենք հատուկ հոպար չենք դնում, մենք ստանում ենք result, այսպես։ Այսինքն, այս բանը մենք սովորել ենք ոնց որ երկու օրենք, թե ինչպես կարելի է որոշել function-ի this-ը ինչ է։ Եթե function-ին մենք կանչում ենք որպես function-ը կցած ուրիշ object-ի, այսինքն ինչ որ object get այդ ֆունկցիան, այդ ֆունկցիայի this-ը կլինի այդ object-ը։ Okay։ Այսինքն եթե ստեղ մենք անում ենք person person2.foo this-ը այս ֆունկցիայի կլինի այս object-ը։ Okay, այսինքն կետի ձախ կողմից։ Okay։ Եթե մենք ուղակի ստեղծում ենք միակ function, որը ուղակի առանձին իրեն կանչում ենք, իրա this-ը կլինի global object-ը, որը browser-ի մեջ դա window object-ն է, okay? Ամ կարևոր է ասել, որ ուրեմն լիքը մարդ սխալներ են թույլ տվել է սրա պատճառով, որտեվ ստեղծել են մի հատ առանձին ֆունկցիա եւ հետո կանչել են ենթադրելով որ this-ը կլինի ինչ որ հատուկ բան, մեկը ստացվել է որ this-ը global փոփոխականն է եւ լիքը լոգիկ լոգիկայի սխալներ են թույլ տվել։ Դրա համար ուրեմն ստեղծվել է մի հատ այսպես ասած strict mode, որը կարելի է գրել ստեղ strict use strict, նայեցին use strict Եթե մենք այս այս տեքստը ամենավերևում գրենք մեր JavaScript-ի u strict, մեր JavaScript-ը կաշխատի մի քիչ ուրիշ։ Մի քիչ ուրիշ ասելով, այս this-ը, եթե մենք փորձենք աշխատացնել սովորական ֆունկցիայի մեջ, որը կցած չի կամ չի աշխատում որևէ կոնկրետ օբյեկտի մեջ, իր this-ը կլինի undefined։ Այսինքն հիմա եթե մենք sense անենք ու print անենք this-ը, Տեսնում եք, this undefined է, այլ global փոփոխականը չի, այլ global object-ը չի ավելի շուտ, window-ն չի, այլ undefined է։ Հիմնականում ձեզ ասեմ, որ JavaScript-ը այսօրվա օրով հիմնականում գրում են strict mode-ում, Դենց որ պետք է հասկանալ, որ հիմնականում եթե դուք ուղակի առանձին function ստեղծեք եւ իրան կանչեք, իրադեսը կլինի undefined, բայց այդ նույն function-ը, եթե մենք կպցնենք ինչ որ մի object-ին եւ հետո ըստ այդ օբյեկտի կանչենք իրեն, այսինքն կանչեք նենց, որպեսզի ինքը աշխատի այդ օբյեկտի մեջ։ Այդ ժամանակ իրադրեսը կլինի այդ օբյեկտը, okay, որին մենք կարող ենք անենք գնանք this.name եւ ստանանք այդ օբյեկտի անունը, օրինակ, այս պարագայում դա կլինի Mike։ Okay։ Հիմա Okay, Այսինքն, եթե function-ը կսած է մի հատ object-ին ու մենք այդ object-ի միջոցով կանչում ենք այդ function-ին, այդ function-ի this-ը դառնում է այդ object-ը։ <gasps> Լավ։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ամ պատկերացեք, մենք չենք կպցնում այս function-ը, այս person-ին։ Ուղղակի ստեղծել ենք մի հատ function առանձին եւ ստեղծել ենք մի հատ object առանձին։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք բացի նրանից, որ կարող ենք կպցնենք zoom person-ին եւ ըստ այդ person-ի միջոցով կետով աշխատացնենք այդ ֆունկցիային եւ հետեւաբար իր this-ը կդառնա այդ person object-ը բացի դրանից կարող ենք անենք sense zoo.call zoo.call ես ի՞նչ է կատարվում հիշեք որ function-ները javascript-ում object-ներ են հետեւաբար function-ները կարող են ունենան իրանց մեջ ուրիշ ֆունկցիաներ խնդրեմ օրինակ call Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վերցնում ենք այս ֆունկցիան, այս ֆունկցիան կանչում ենք call ֆունկցիան, որը իրան կցած է call։ Call նշանակում է կանչիր, հա։ Call-ին մենք փոխանցում ենք որպես առաջին արժեք object, context object-ը։ Դա իր this-ն է։ Այսինքն մենք որպես առաջին պարամետր ստեղ կարող ենք որոշենք իր this-ը ինչա լինելու։ Եկեք թող իր this-ը թող լինի person։ Okay։ Հիմա եթե աշխատացնենք zoom խնդրեմ Joe։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք ինչ որ մի ֆունկցիան կանչելուց հենց այդ պահին կանչելու ժամանակ ասենք ես ուզում եմ, որ call this-ը լինի այս օբյեկտը։ Okay? Իս դա ինչպես կարող ենք անենք call-ով։ Հիմա դրանից հետո եթե մեր ուրեմն zoom վերցնում է ինչ որ մի պարամետր, ասենք թե text, որը ասենք կնկատն ենք անում ստեղ, ինչ որ sense բան ենք անում, Դա կոլում կլինի մնացած պարամետրները, այսինքն եթե մենք ստեղ տանք my name is ինչ որ sense մի բան, ինչ կստացվի, որ առաջին ուրեմն պարամետրը call-ի դա n object-ն է, որը կլինի իր this-ը, իսկ մնացած պարամետրները n պարամետրներն են, որոնք կգնան կմտնեն իր մեջ։ Okay? Այսինքն եթե ստեղ նաև տնեմ, չգիտեմ, 2, դա կանցնի որպես երկրորդը x, ասենք թե։ Հա՞ հասկացաք չէ, այսինքն սա, այս քանը կգնա կմտնի ստեղ, սա կգնա կմտնի ստեղ։ Իսկ իրա this-ը կլինի սա։ Okay։ Այսինքն երկրորդ մեխանիզմը, թե ինչպես կարելի է որոշել function-ի this-ը ինչ է, դա նենց է, որ այդ function-ին կարող ենք call ֆունկցիայով կանչենք եւ կոնկրետ որպես առաջին պարամետր ասենք այս այս օբյեկտը թող լինի call this-ը, եւ իր մնացած պարամետրները, okay։ Երկրորդ ֆունկցիա կա, որը աշխատում է գրեթե նույն ձևի ինչպես որ call-ը, որը կոչվում է apply zoo.apply, այսպես։ Էլի առաջին պարամետրը կլինի իր this արժեքը, բայց որ բայց իր մնացած պարամետրները մենք փոխանցում ենք զանգվածով, ոչ թե առանձին, այսինքն const sense փոխանցենք, փոխանցում ենք այսպես։ Վերջում նույն բանն է ստացվում։ S name name my name is գնում է մտնում աստեղ, այս երկուսը գնում է մտնում աստեղ, okay? Երկուսն էլ աշխատում են գրեթե նույն ձևի, ուղղակի էլի եմ ասում, մեկը առանձին է ստորակետներով է առանձին pass տալիս պարամետրները, իսկ apply-ի դեպքում միած զանգված, որի արժեքները գնում են մտնում են որպես արժեքները այս ֆունկցիայի, այս պարամետրների, okay? Okay, եկեք կուակի մի հատով աշխատենք, երկրորդը գրեթե նույնն է։ Հիմա եթե մենք աշխատացնենք, ինչ կստացվի։ My name is Joe, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, ելի եմ ասում։ Սա որոշում է ֆունկցիայի this-ը ինչ է լինելու, իսկ person-ը դա դե, այս object-ն է, չէ՞։ Հետևաբար this.name կլինի այս object-ի name-ը, որը կլինի Joe։ Հետևաբար սա դառավ Joe։ Այս տեքստը այս պարամետրն է, որը այս պարամետրն է չէ։ Դրա համար մենք ստացանք my name is, հետո մի քիչ տարածություն, հետո this.name, this-ը քանի որ այս օբյեկտն է, Joe։ My name is Joe։ Հիմա Բացի call եւ apply անելուց, մենք կարող ենք անենք հետեւյալը։ Կարող ենք zoom անենք .bind եւ տանք իրան ինչ որ context, ինչ որ this uh, object person, օրինակ սա։ Այս bind-ը վերադառնում է մի հատ նոր ֆունկցիա, let's f որը ես գցում եմ այս փոփոխականի մեջ Հիմա այս ֆունկցիան ինչ է։ Այս ֆունկցիան պատկերացրեք նույնը ինչպես որ այս ֆունկցիան, բայց իրա this-ը արդեն նշանակված է։ Իրա this-ը արդեն person է։ Հիմա ապագայում, եթե ես ընդհանրապես կանչեմ f-ը ինչ որ մի տեքստով hello world եւ ինչ որ մի թվով, չէ՞, այս թիվը կգնա կմտնի, տեքստը կգնա կմտնի ստեղ, այս թիվը կգնա կմտնի ստեղ, իսկ այս this-ը կլինի այս սա։ Okay։ Այսինքն հիմա եթե ես սա աշխատացնեմ, խնդրեմ hello world Joe, okay։ Էլի hello world-ը գնաց մտավ ստեղ, իսկ Joe-ն ինքը ստացավ նրանից, որովհետև ես արեցի bind person։ Եկեք փորձենք bind-ը մենք ինքնուրույն գրենք, որ ավելի լավ հասկանանք bind-ը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն function bind ինքը ընդունում է մի հատ function եւ context, իրա this-ը, context, հա։ Ինքը վերադասում է մի հատ նոր function, որը երբ որ կանչվի, կկանչի տրված function-ին apply կամ return bank apply տրված կոնտեքստի մեջ։ Okay։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք նաև փոխանցենք ինչ որ պարամետրներ, մենք կարող ենք անենք այսպես։ Եթե հիշում եք spread operator-ը, ուրեմն վերադարձնում է բոլոր արժեքները մի զանգվածով, հետո այդ զանգվածը մենք փոխանցում ենք տրված ֆունկցիային, որը մենք աշխատացնում ենք այս կոնտեքստի մեջ apply անելով։ Հետևաբար, հիմա եթե մենք անենք bind zoo եւ փոխանցենք person, սա մեզ կվերադարձնի մի հատ նոր ֆունկցիա, որին մենք հետո կարող ենք կանչենք եւ փոխանցենք hello world եւ ինչ որ մի թիվ ասենք, թե հիմա ինչ է ստացվում, որ այս hello world-ը կգնա կմտնի ստեղ, այս թիվը կգնա կմտնի ստեղ, իսկ this-ը որոշվում է այստեղ apply-ով, որը այսինք այս կոնտեքստն է, որը այս person-ն է, այսինքն այս this-ը կլինի այս object-ը։ Աշխատացնենք, Այդքան բան, hello world Joe, okay? Այսինքն bind-ը մոտավորապես տակից տենց է աշխատում, հա, ուղղակի որպեսի մենք անընդհատ չգրենք ինքնուրույն, կարող ենք ընդհանրապես անենք zoo.bind, փոխանցենք իր this-ը, person, եւ ահա նա կվերադառնի այդ նոր ֆունկցիան, որը մենք եթե կանչենք, կաշխատի իր իր this-ը համենայն դեպս, երբ որ ինքը աշխատի, կլինի այս object-ը։ Այդքան բան։ Ամ հիմա մնաց մի հատ էլ կարևոր դետալ ուրեմն էլ երբ է ուրեմն այսպես this-ը հանդիպում ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ function function function fun ահա person Եթե նկատել եք, ստեղծել եմ մեծատառով։ Իրականում այդ կապ չունի, այդ ուղղակի կոնվենցիա է տենց, որովհետև մենք անելու ենք շատ հետաքրքիր բան ստեղ։ Եկեք մեծատառով էս մեկը սարքենք։ Ամ Նայեք ստեղ, ես կարող եմ, գիտեք, որ person-ին կարող են կանչեմ, չէ, քանի որ ինքը ֆունկցիա է։ Բայց ես կարող նաև կարող եմ անեմ sense new person։ Սա ինչ է, բացատրեմ։ Ուրեմն new person նշանակում է, որ մենք ուզում ենք օգտագործենք այս ֆունկցիան object ստեղծելու համար։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք new-ով ենք կանչում ինչ-որ մի ֆունկցիա, ինքը իր մեջ ստեղծում է մի հատ նոր this։ Պատկերացեք ինքը sense բան անում, this ինքը տակից ոնց որ sense մի հատ բան անում, հա, ստեղծում է մի հատ նոր object, s new։ Հետևաբար մենք կարող ենք անենք this.name թող լինի Joe, this.age թող լինի ասենք թե 6 եւ այդքան բան։ Եվ ինչ է ստացվում։ Ես եւ այս ամբողջը վերադարձնում է այդ ստեղծված օբյեկտը, որը մենք հիմա գցում ենք a-ի մեջ։ Հիմա, այսինքն, եթե մենք alert անենք a.name, մենք կստանանք Joe։ Խնդրեմ։ Սա կոչվում է function constructor, այսինքն ինքը ֆունկցիա է, որը մենք օգտագործում ենք object ստեղծելու համար։ Մի հատ էլ բացատրեմ, որպեսզի չխճճվեք։ Նայեք։ Սա սովորական ֆունկցիա է։ Բայց քանի որ մենք օգտագործելու ենք իրան object ստեղծելու համար, հիմնականում որպես կոնվենցիա մենք մեծատարով ենք իրան ստեղծում, դա անպայման չի, դա ուղղակի ցանկանալի է։ Հիմա, երբ որ մենք new-ով ենք այդ ֆունկցիան կանչում, հա, ինքը իր մեջ ստեղծում է մի հատ object, որը իրա this-ի մեջ է ստեղծում, այսինքն իրա this-ը լինում է նոր դադարք մի object։ Այդ դադարք մի object-ի մեջ, որը this-ն է, մենք գցում ենք name եւ age-ը, եւ այդ դադարք object-ը վերադառնում է կամ return է արվում այդ ֆունկցիայից։ Automatically մենք պետք մենք կարող ենք անենք return this, բայց ինքը տակից նույնը անում է մեկը, new Այսինքն new-ն ինչ անում, ինքը this ստեղծում է մի հատ նոր object, հետո վերջում երբ որ ֆունկցիան ավարտվում է, վերադարձում է այդ նոր object-ը։ Եվ մենք ստեղ ընթացքում կարող ենք այդ օբյեկտը ոնց որ փոխենք, ինչ որ արժեքներ ավելացնենք, ֆունկցիաներ ավելացնենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ամենը հիմա քանի որ վերադառնում է, մենք գցում ենք մի հատ փոփոխականի մեջ։ Հիմա այս a-ը հղված է այդ օբյեկտը, որը ստեղծվել է այս ֆունկցիայով is function constructor-ով, function կառուցողով, հա, constructor-ը ոչ կառուցող։ Ամ հետեւաբար հիմա a.name-ը կտա այս John, որը մենք ստեղ ստեղծեցինք։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ this-ը օգտագործվում է մի քանի տարբեր վարիանտներով, եկեք մի հատ էլ ամբողջովին անցնենք, որպեսզի բարձ լինի։ Ուրեմն, եթե կա մի հատ function, որի մեջ կա ինչ-որ մի կնեք, եթե կա մի հատ object, որի մեջ կա ուրեմն մի հատ function f, որը alert, alert է անում this, չէ? Եվ մենք անենք a get f ու կանչենք իրեն, Սա նշանակում է, որ այս f-ի this-ը կլինի ia-ը։ Այսինքն, երբ որ մենք կետով ենք կանչում որևէ ֆունկցիա, այդ կետի ցախ կողմի արժեքը դառնում է իր this-ը։ Շատ բարձ։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, եթե մենք ուղակի ունենք միած առանձին function a, որը չեն կանչում որպես կցած ինչ-որ մի բանին, այլ ուղակի իրան կանչում ենք և alert ենք անում իրա this-ը, սովորական, ասենքեն առանց strict mode-ի JavaScript-ում եթե աշխատացնենք, իրա this-ը կլինի window object-ը browser-ի մեջ, node-ի մեջ ուրիշ տեղերում, այդ object-ը ուրիշ global object-ը, browser-ի մեջ դա window-ն է Եթե մենք աշխատացնենք use strict, այսպես use strict JavaScript-ը մի թեթև ուրիշ է աշխատած, աշխատ։ Այսինքն այս useStrict-ը մենք ասում ենք browser-ին, browser ջան, երբ որ աշխատացնես այս կոդը, աշխատացում մի քիչ ուրիշ ձևով, այս strict ձևով, հա, այսպես ասած։ Այդ ժամանակ իր this-ը կլինի undefined։ Խնդրեմ, undefined, okay։ Okay, հետո։ Եթե մենք ունենք ինչ-որ մի function, function a, հա, ինչու՞ չէ, էլի եւ ուզում ուզում ենք իրենք անչենք նենց, որպեսզի իրա this-ը լինի ինչ որ կոնկրետ object։ Ինչպես կարող ենք անենք։ Դե եթե մենք ունենք մի հատ object, որը ունի name, ասենք թե Joe, չէ՞։ Մենք կարող ենք անենք a.call եւ փոխարինենք իրեն bin։ Ինչ է ստացվում, որ հիմա ուրեմն a this-ը կլինի այս object-ը։ Այդքան բան։ Նույնը կարող ենք անենք apply-ով, ուղղակի տարբերությունը call-ի apply-ի այն է, որ մնացած արժեքները, որ մենք ուզում ենք փոխանցենք, ուրեմն ֆունկցիային apply-ով դա զանգված են որպես գալիս, իսկ call-ի ժամանակ փոխանցում ենք որպես առանձին արժեքներ։ Այսինքն եթե ստեղ A B C ենք ուզում Z D E, ահա, ասենք թե sense։ Հիմա 2-ը կգնա Z-ի մեջ, 4-ը կգնա D-ի մեջ, 5-ը կգնա E-ի մեջ։ Okay, ունենք call ու apply։ Հետո, էլ ինչ ունենք։ Ունենք bind։ Bind-ը ինչ է անում։ a.bind եթե անենք ու փոխանենք bin, փոխանցենք bin։ Ինքը վերդասում է մի հատ նոր ֆունկցիա, որը կանչելուց, կկանչենք նույն ձևի ոնց որ կկանչենք a-ը, այսինքն այս այս ֆունկցիան, բայց իր this-ը միշտ կլինի այս այս object-ը։ Okay։ Այսինքն մենք կոպիտ ասած ասում ենք ստեղծիր մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչի այն հին ֆունկցիան, բայց այս կոնտեքստի մեջ իր դեսը թող լինի սա։ Ամ հա ու խոսացինք ուրեմն function constructor-ների մասին, եթե ունենք մի հատ function կարևոր չի zoo, որին մենք կանչում ենք new-ով, այսպես new, երբ որ մենք կանչում ենք, իր this-ը դառնում է մի հատ նոր object եւ այդ ֆունկցիան վերադարձնում է այդ նույն object-ը։ Հետևաբար մենք ստեղ կարող ենք անենք a։ Հիմա նայեք ստեղ Եթե ես ստեղ ոչ մի կոդ չգրեմ, չէ, ընդամենը alert անեմ a։ A-ը կլինի դատարկ օբյեկտ, որովհետև այս ֆունկցիան այդ դատարկ օբյեկտին ընդհանրապես չփոխեց, դեռ չտվեց, հետևաբար մենք ունենք մի հատ օբյեկտ։ Մենք այդ օբյեկտին եկեք stringify json.stringify-ով կանչենք, որպեսզի տեսնենք, որ ինքը դատարկ է։ Խնդրեմ, ինքը դատարկ է։ Բայց ստեղ մենք կարող ենք ավելացնենք այդ օբյեկտին։ Կարող ենք ասենք this.name-ը թող լինի Mike, ասենք թե։ Հիմա եթե run անենք, այդ object-ը կունենա mic իր մեջ։ Պատկերացեցիք։ Ամ այդքան բան, այդ էլ մեր this-ը, հույսով եմ այսքանը parser, հարցերի դեպքում գրել comment-ներ։ Շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։